Är du redo? Tycker du tåget? Ja. Jag tar kort och sen blippar. Vill du åka tåget? Du ska åka redan nu? Pappa! Hej då pappa! Hello. Hello. Tack. Det är snart det tror jag. Vad ska jag köra? Ja, då kan du ju sitta på platsen här nu så kan jag också köra. Hej då! Hej hej! Okej, okay. jag tar kort och sen blippa. três, Раз, два, три. Я прыгну. Bilen slang Oj. Vad säger du, Vann? Dag, dag. Det är den som Ja. Vad filmen där? Nej. Filmen där då? Sam! Kolla! Bussar. Kom, vill titta på filmen? där då? Här, film. Film. What? I think I'm not done at Mana bilangnya? Jangan. Jangan. Sambil det kommer vi hit. Ja, men jag tror man kan gå runt här. Eh, Det är jag som är duvan. Jag har verkligen <laughs> spanat in er människor och allt är ni på väg. Kan ni bara stanna upp en stund? Lyssna på mig. I början fanns det inga hus här. Det var bara skog och öar och vatten. Så kom det människor och började bygga. Kaffe! taget. Här, titta vänta här. Vänta. Titta. på huvudkontoret i Spårvägspalatset. Där. Nej. Här går. Oh, oh. Talit. Talit. Talit. Talit. Talit. Tum. Mano, kan je Ikeda more? Yeah. yeah. Wow. Eita, vad ser du då till? Hej! Hej, mm. du har ingenting att sälja. Mm. Ah, kolla! Mm. Hallå, vänta, kör där. Kör den fram. This is Trycka på allting. Ja! Vill du åka tåget? Mm. Ha? Vill du åka tåget? Du ska åka redan nu? Dörren är stängd! Då hörni, så ska vi snart åka mot Hökarängen men det måste först bli grönt ljus här på stolpen innan vi får åka genom tunneln. Du, så måste vänta på rött ljus. Åka. Gracias. Då har vi gränslöst då åker Rano? makan Pancake Waffles Waffle Sambil nonton Tolka Enak mm. Hum, vamos ver.